Molla Pənah Vaqif Hayf ki yoxdur, ixtisarla Kür qırağının əcəb seyrəngahı var Yaşıl baş sonası hayf ki yoxdur Ucu tər sığalı siyah tellərin Hərdən tamaşası hayf ki yoxdur Qış günü qışlağı qıraq basanın Gözüdür aranın, cümlə cahanın Belə gözəl yerin, gözəl məkanın bir gözəl obası heyif ki yoxdur. Elə gözəl var bunların içində, ələ düşməz hərgiz çin uymakində. Söyləgən, oynağan dürüst biçimdə, bəzəyi, libası heyif ki yoxdur. Bucu əşrəfli bulud kimi saç, Dal gərdəndə hər hörüyü bir qulaç, Kəlağayı əlvan, qəsabə qıyğac, Altından cunası hayf ki yoxdur. Zər haşiyə al nimtənə üstündə, Xallar üz üstündə, çənə üstündə, Buxağın altında, sinə üstündə Zülfün vurulması hayf ki yoxdur ayna tutub hərdəm camal görməsi, zülfə, zənaxdana sığal verməsi, səhər ala gözün siyah sürməsi, əlinin hənası hayıf ki yoxdur. Vaqif haqqdan dilər lütfü kərəmlər, belə yerdə qalan vallah vərəmlər, yenə yada düşdü bizim sənəmlər, getməyin binası hayıf ki yoxdur.